Olá, eu sou o professor Branco e esse é o segundo episódio da série Vamos Falar de Sexo. E para a gente começar a falar de sexo, vamos tentar entender, primeiro, não entender, mas ficar meio sabendo sobre isso. Quando a gente fala de sexo, a gente está falando de um conceito visual que foi construído que só conseguia perceber isso de forma visual. Então, quando a gente fala de sexo, as pessoas, a maior parte delas, compreende exatamente como quem criou talvez esse conceito de que o sexo é binário. A gente tem o sexo macho e o sexo fêmea, homem e mulher, ah, o que compreende uma ideia muito simples do que realmente acontece. É muito comum no dia de hoje a gente escutar pessoas dizendo que ah, Deus criou o homem e a mulher, isso dentro de uma classificação biológica? Não. Uma classificação genética? Não. Temos atualmente condições de enxergar além da aparência, do lado de fora. Ou seja, quando a gente fala de sexo, homem e mulher, é a percepção que a gente tem das características externas de um indivíduo. Ou seja, se ele tem os órgãos genitais masculinos ou órgãos genitais femininos. Por definição, e entrando mais dentro dessa compreensão, a gente não consegue entender muito bem o que existe dentro ou entre esses dois grupos. É, desculpe, não seriam um grupos, seriam dois, é, é, duas categorias, né? O masculino e o feminino. A gente vai ter o macho e a fêmea como uma característica que eu consigo descrever, explicar e ressaltar. Só que quando eu começo a perceber a realidade e como isso biológica e geneticamente vai acontecer, eu começo a perceber que existe uma coisa muito gigantesca entre esse indivíduo macho e esse indivíduo fêmea. Existe um espectro que vai revelar que existem mais do que um sexo compreendido como binário. A, a Nature lançou recentemente um artigo falando sobre essa, essa nova compreensão do que seria essa diversidade do sexo. E não se trata de falar sobre a sexualidade ou gênero, e sim simplesmente sobre sexo. O sexo ele não é mais visto como binário, porque a compreensão dele como binário simplificaria demais o que a gente vê hoje acontecer. E o que, que é isso? Nós temos pessoas, e isso não é uma raridade, não é uma síndrome, não é uma doença, mas acontece. Existem pessoas que têm tecidos do seu corpo que não são relacionados aos seus. A gente vê pessoas que têm seus tecidos, órgãos internos, uh, dentro de um cromossomo XX e ela é XY. A gente tem pessoas com pele de um jeito, coração de outro, e isso não faz delas uh, terem comportamentos diferentes da sua compreensão. Então, se eu preciso ser XX ou XY, eu compreendo que exista dentro da sociedade, a partir desse momento em que eu tenho um estudo mais aprofundado, que existem pessoas que são XX e são XY ao mesmo tempo. É, há casos relatados nessa mesma é, reportagem da, da Nature de pessoas com 70 anos que vão fazer uma intervenção e eles descobrem que tem um útero lá dentro, Ele é um homem, mulheres que têm vários filhos e ela tem tecido masculino ou ela pode ser classificada como esse intersexo, ah, ele é não binário e ele existe, ele não é uma anomalia na nossa espécie. Então, aquela simplicidade de dizer que existe homem e mulher não rola, não funciona. O sexo, ele é bem mais amplo. isso está muito relacionado à nossa à eh, construção de tentar explicar e criar categorias para explicar o mundo. Só que chegamos no momento em que essas divisões, essas categorias, elas são muito mais é, interessantes, vamos dizer assim, do que a gente vinha estudando ou pensando, porque a gente está descobrindo que a nossa espécie ela é muito mais diversificada. Ela não é simplesmente pensamentos. Se você tem um pensamento sobre, ah, mas foi isso que foi feito, foi assim que o mundo surgiu, gente, foi bem mais interessante. Voltamos a esse assunto numa segunda parte da discussão sobre o que é sexo, sobre essa questão biológica do que é sexo, e o próximo episódio vai ser sobre o que é gênero, também uma primeira parte. E depois nós vamos fazendo essas pequenas discussões. Espero que você tenha entendido. Muito obrigado e até a próxima.